Niektórzy mówią, że biznes to jak jazda samochodem, jak wyścig w grupie samochodów, a wręcz e, w bolidzie. Czyli pędzisz do celu, na mecie jest klient, który złoży zlecenie, da Ci pieniądze, a Twoi konkurenci to inne pojazdy, których musisz wyprzedzić. Ja wolę patrzeć na biznes w innym punkcie. Ja wolę patrzeć jak na oswajanie, jak na budowanie relacji, a potem robienie interesów. Czyli tak jak w Małym Księciu Lisek, który mówił... Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A jak się to robi? spytał mały książę. Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, od tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka. A ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień, lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. I dopiero gdy usiądziemy bliżej, gdy będzie relacja, to wtedy myślę, że jest czas na transakcje, a inne bolidy, inne samochody jadą gdzie indziej. To są inni, którzy oswajają inne liski.